Sou Frei Adriano Fantur e quero parabenizar o Refilado Verde, em nome da província São Francisco de Assis, desejando-lhe muitas felicidades neste dia do seu aniversário e que o Senhor lhe conceda muita paz, saúde, felicidade e realização na sua vida franciscana.